eh, ni mjukuu wangu, ni mtoto wa mkoo wangu. Sasa baada ya siku ya mpira wa Jumamosi wa Yanga na Simba, ilionekana kuitwa kutoka nyumbani kwake majira ya saa mbili na watu waliokuwa na wasiliana nao kwa kumpigia simu na kumchukua na kumbeba kwenye pikipiki um Ah, bastante. Jina naitwa ndugu Samson ufungulo Doto. E, makazi yangu ni Misungwi mjini, laini polisi. Huyu kijana aliyepata matatizo ni nani? Huyu kijana aliyepata matatizo ni David James. E, ni mjukuu wangu, mtoto wa mkoo wangu e, na alikuwa mtumishi katika hoteli ya Loco City sasa baada ya siku ya mpira wa Jumamosi wa Yanga na Simba, ilionekana kuitwa kutoka nyumbani kwake majira ya saa mbili na watu waliokuwa na wasiliana nao kwa kumpigia simu na kumchukua na kumbeba kwenye pikipiki na kutokomea jumla hakuwezi kurudi. Lakini baada ya hapo tukaja tukaambiwa siku ya ya Jumatatu tukapata taarifa nikiwa nyumbani kwangu majira ya saa kumi na mbili kwamba alikuwa ameshauawa na akatupwa majini, lakini kwa kudura za Mwenyezi Mungu maji yaliweza kumvutia, upepo ulimrudisha kumleta pembeni, na watu wakamwona. Maaskari polisi ndio wakaenda wakamchukua, wakampeleka mwili wake kwenye kituo cha hospitali Seketule. Lakini baada ya hapo sasa ndio tukaanza kufuatilia sisi ndugu kufika kwenye familia yao na tukafuatilia mpaka kwenye tukio, na kweli kwa tumesikitisha kweli kijana wetu ambaye alikuwa kipenzi chetu. Alikuwa ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka ishirini na saba. Kwa kweli imetuuma sana. Okay, kazi yake hasa ilikuwa nini katika hiyo hoteli? Uh, ah, kazi yake yeye pale alikuwa kama stokita, alikuwa anasimamia store zote, ndiye alikuwa msimamizi mkuu. Unajua wewe ulikuwa karibu na familia, pengine unaweza ukatuambia katika kazi zake zilizokuwa akizifanya, kuna matukio yote au kitu chote ambacho alishakiripoti kwenye familia ambacho unakilinganisha na tukio ambalo limetokelea? Wenzake au baadhi ya watu ambao wana uchu na maendeleo ya watu ambao hawana hofu ya Mungu kama nilivyotangulia kusema pale awali, hawana hofu ya Mungu ndio wanaweza, kwa sababu mtu kuchukua maamuzi hayo ni ule tu kutokuelewa, kutoelewa zana ya maisha mi nadhani hicho ndio sisi tuna mashaka na hicho, kwa sababu mtu hawezi akanipigia simu mimi ambaye hanijui na wala sina mahusiano naye yapi na wala hajui mimi nikoje. Kwa wale waliohusika nadhani ni watu wa karibu naye. Sisi hayo ndio tumejihusisha nayo, ingawa upelelezi bado unafanyaje, siwezi kusema sana kwamba nini kimenani, lakini sisi tulianzia pale hofu yetu kwamba inawezekana mtu aliyemfanyia anayemjua. So mimi siwezi kukupigia simu kama wewe mwandishi wa habari nikakuita njoo kwangu au maeneo fulani unijue, huwezi ukaja, na wala wakati mwingine sina mawasiliano nawe. Okay, alikuwa akiishi wapi marehemu Devi? Ah, marehemu Devi alikuwa ule mtaa aliokuwa anaishi siujui vizuri, kwa sababu huku nani Gogo ndio kwa wazazi wake, lakini kule alikokuwa amepanga alikuwa sipajui. Ile ilikuwa karibu na maeneo ya kazi yake. Ah, pengine alikuwa na familia, alikuwa ameoa au alikuwa na mtoto? Alikuwa hajaoa na alikuwa hana mtoto. Okay, pengine sasa kama familia zikoje na umeandaje pengine taratibu za uh, taratibu sasa tunaenda kuzika kwa, kwa, kwa baba yake kwa baba yake ndio tunaenda kuzika kule, kwa sababu taratibu, mtu akishatolewa mahali tayari amemilikiwa kwenye ukoo huo aliotolewa mahali. Kwa sisi tunaungana na safari hiyo ndefu ya kwenda kustiri mwili wa mtoto wao. Polisi wenyewe wamewaambiaje kwa hatua za hmm. walipatikana katika mazingira au maeneo gani? Ulipatikana kwenye maeneo ya ziwa pau fukoni, kwenye fukoni umeletwa na, na maji au umepatwa fukoni pale. Ufuko upande gani? Ah, sasa, kwa kuwa nami hapa Mwanza sio mwenyeji sana, sikuweza kuyakaribu na nilikuwa nina maumivu makali sana, sikuweza kuyakaribu vizuri yale maeneo. Polisi waliwaambia Uh, polisi wanasema wanaendelea na uchunguzi na waliomba namba zake ili wajaribu kufanya kwenye, kwenye taratibu za, za, za kiutumishi ili waweze kubaini tatizo, lakini kifo chake kimepelekea kwa kipigo kikali chenye chenye nani chenye chenye chenye marungu nadhani, kwa sababu amepigwa pigwa sana sehemu za taya na sehemu ya kichwa. Sawa. Pole sana. kwa majina. Naitwa Steve, si tuko tunaita kwa jina la Steve maarufu. Kijana mtulivu, mtiifu, mpole, kuwa mtu mwenye makuu, mchapa kazi, mtu alikuwa ni mtu wa namna gani pengine pale ofisini na alianza kazi lini na unaonaje utendaji wake? Kwa kusema alikuwa ni mtu mtulivu. Ameanza kazi elfu mbili na kumi na sita mengi na kampuni, lakini alikuwa kwenye jengo tangu wakati wa ujenzi. Kwa hiyo wamebeba muda mrefu. Elfu mbili na kumi na sita ndio aliajiriwa rasmi baada ya jengo kuwa limekamilika. Alikuwa ni mtu ambaye yuko vizuri na kila mtu. Pengine alishawahi kupata matatizo ambayo mkiyalinganisha, pengine inaweza kuwa ndio chanzo chake chumpata ile nini unacho cha kuambia watu, kwa sababu mtu wako karibu, kwa sababu kama karibia kila siku Miss Steve ambaye tulikuwa sikumuita kumwagiza kitu hiyo tutamisi. Ah, mara ya mwisho ulizungumza naye lini? Mara mwisho nilimwona Ijumaa. Na mlizungumza? Mara mwisho kuzungumza naye ulizungumza naye Siwezi kukumbuka. Sasa kuzungumza naye na alikuwa anafanya kazi kampuni gani? Unajua yaani tunachanganya, hebu tu kampuni gani, sehemu gani? Uh, kampuni yetu inaitwa Mwanza City Commercial Complex Company Limited ambayo ndio mwenye jengo la Rock City Mall. Thank you.